不知道大家有没有遇到过这样的情况，总是觉得视力下降、视物模糊，但是怎么也找不到原因。最近，我的朋友思思也遇到了这样的困扰。最近两个月呀，总是劳累后出现左眼的视力下降、视物模糊，甚至有些视物变形、视野缩窄的情况。这样的情况已经严重的影响到了思思的正常生活。然而，反复去眼科就诊，做一系列的眼科的检查。 都没有发现器质性的问题，去神经科一看，医生说要排除视神经脊髓炎、谱系疾病这种可能，需要做一系列的检查才能确诊。那么，这到底是怎样一种疾病呢？到底需要做一系列怎样的检查，我们才能确诊呢？视神经脊髓炎谱系疾病其实是一个相对比较新的概念，和神经系统其他疾病，比如说脑血管病、帕金森所不同，视神经脊髓炎谱系疾病是。 最近十多年来，才逐步被大家所认识、所熟知，独立出来的一类谱系疾病视神经脊髓炎。谱系疾病是中枢神经系统脱髓鞘疾病当中的一种。很长一段时间里，它都被认为是多发性硬化中的一个亚型。一直到零四和到零五年的时候，它的一个非常重要的致病性抗体针对 a t p 4 也就是水通道蛋白四的抗体被发现和认定是导致视神经脊髓炎谱系疾病中的一个关键性的致病性的抗体之后呢，这一大类的疾病才被逐渐的单独出来成为一个独立的谱系疾病。了解更多医学科普知识，请您关注我。